أداء رائع <laughs> أوه واو أنتم سيئون يا رفاق أنت مجنونة يا جيت تباً سقطت السبايك في منطقة المهاجمين تبقى عدو واحد الآن مثالي أشفق على من يموت بلا جدوى تأكدوا من اللحاق بقطيعي سيقودوننا إلى العدو مباشرة رجعت لسبايك عدو في واحد جعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر pai. been balked. التلقيم قنبلة ستنفجر سقطت السبايك في بي بقى عدو واحد أظننت أن بإمكانك النجاة من كابوسي آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي بقى عدو واحد رصد عدو في بي مثالي تبديل الجبهات الأقل سيكون خلفهم آخر لاعب باق رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق حياتهم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي هنا احذروا هنا اقتلوا الجميع تم نشر الساتر تبقى عدو واحد ثلاثة. أحتاج مساعدة هنا أحتاج مساعدة آخر لاعب باق العمل هو كل ما يفصل بيننا وبين تحقيق النصر لنذهب عدد من الأعداء في عدد من الأعداء في الوسط ها. أحتاج علاجا أحتاج علاجا تبقى عدو واحد اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أراقب هنا يشعرون بالخوف أشعر بهذا أعيدوا لهم الضربة القاضية قنبلة ستنفجر سقطت لسبايك في بي اخر لاعب باق سقطت السبايك في الوسط تبقت ثلاثون ثانية لا توجد شحنات سبايك ظلال متحركة انتهى المزاح سأقضي عليك تبقى عدو واحد نقطة الفوز نقطة أخيرة وسأقيم الحفل على حسابي هيا بنا نشر الذاكرة هنا رصد عدو في آه.